apa petuah dari Imam Ashibli Imam Shibli inilah yang mempopulerkan kalimat tasawuf setelah Junaid maka saya berkali-kali mengatakan tasawuf adalah warisan salaf anti tasawuf anti salaf jadi kalau ada yang bilang tasawuf zindi dia telah anti kepada salah satu warisan salaf apa kata beliau wa min aqwalihi at-tasawuf dhabtu hawasika wa mura'atu anfasika tasawuf itu bisa dipraktekkan dengan betul hawas menjaga indera menjaga mata menjaga telinga menjaga lidah jadi bedakan tarekat dengan tasawuf beda ya tarekat itu kurikulumnya belum tentu orang bertarekat sufi hati-hati belum tentu orang bertarekat itu sufi yang dimaksud oleh orang-orang anti tasawuf itu sekarang mungkin tarekat-tarekat yang tidak disiplin ini mungkin ya ini yang saya baca ya yang saya lihat apa kata beliau tasawuf itu menjaga indah dari maksiat dari lupa kepada Allah makanya sufi itu jangan heran kemana-mana bawa rasbih supaya indera tangannya, indera rasa, indera penyentuh di tangan itu masih connect kepada Allah Ta'ala bukan ria enggak itu bukan ria wa muratu anfasik dan menjaga nafas maka disebut oleh mereka zikir nafas zikir nafas itu metodenya macam-macam ada yang menyebut la ilaha illallah naik la ilaha illallah turun ada yang baca Allah Allah naik ya Allah turun dalam hatinya ada yang membaca dengan zikir yang tadinya kontroversial oleh sebagian orang yang tidak membaca buku-buku mereka itu zikir hu hu Allah hu, hu naik Allah turun apakah ini bid'ah zikir hu Allah hu gitu ya kami sudah kaji kitab yang pakar sekali membid'ahkan itu namanya Al-Ibda fi Madaril Ittida. Karya salah satu ulama Al-Azhar Syekh Ali Mahfuz Langsung ditakriz oleh Syekh Muhammad Abduh Imamul Islah Imam yang ahli tajdid di zamannya Ahli pembaruan Itu inspiratornya Buya Hamka Syekh Muhammad Abduh di situ ketika nulis tentang bab zikir tasawuf dia sampai kepada bab tentang cara-cara zikir sampai ke satu sub zikrul mufrad zikir dengan satu nama Allah Allah Hai Hai Qayyum Qayyum termasuk Hu Hu gitu ya. boleh atau tidak lalu dipaparkan di situ ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh awalnya saya kira si pengarang akan mengharam dan membid'ahkannya tapi saya terkejut di bagian belakang dia kemudian mengurai perdebatan itu hasilnya dia mengatakan setelah kami kaji kalimat hu beda dengan anta ana sama-sama kata ganti ana aku anta kamu hu huwa dia apa beda huwa dengan ana anta coba lihat di Quran hampir sekalimat, hampir semua kalimat la ilaha illa itu Allahnya cuma dua atau tiga ayat selebihnya la ilaha illahu coba cek pak benar enggak nanti bu, kita lihat lebih dari dua puluh la ilaha illallah itu belakangnya hu la ilaha illahu ini yang bikin saya kaget imamnya ya Syekh Ali eh, Mahfuz dia, dia berani kemudian uh, mengurai, mengurai, mengurai, mengurai, mengurai. Lalu surat Al-Hashr ayat 20-an itu ya huwallahu allazi la ilaha illahu seharusnya nama nama yang jelas dulu baru nama ganti kata ganti seharusnya kan Allahu huwallazi kan begitu ya Allah dialah kan begitu harusnya ini kenapa Hu Allah huwa dulu maka muncul kaidah dalam bahasa Arab bahasa Arab ahli zikir dan dan ya bukan ahli zikir ahli akidah Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin menulis karena kata ganti ditaruh di depan maka dia bukan kata ganti lagi dia telah menjadi nama Allah salah satu asmaul husna huwallahul ladzi la ilaha illa hu diulang lagi baru ar-rahmanur rahim berarti sebelum rahman rahim itu hu dan Allah dulu apa rahasia zikir hu apa rahasia zikir hu Kenapa kul huwallah seharusnya kulillahu huwa ahad atau kulillah ahad selesai kenapa Allah kemudian mulai dengan kata ganti dia padahal dia itu kan harusnya kalimat kedua katakanlah Allah Esa huwa somat, gitu pak seharusnya secara tarkib struktur bahasa Arab yang standar berarti ini di atas standar bukan di bawah standar Al-Quran seninya tinggi sastranya tinggi maka ulama kita sakat yang mengerti ini bahwa zikir dengan hu itu masyru' fiddin dibolehkan atau setelah hu apa Allah kul huwa Allah zikir dengan Allah Allah itu boleh yang melarang siapa yang pertama yang saya tahu melarang adalah Imam Ibn Taymiyah rahimahullah Ibnu Taimiyah yang wafat 708 Hijriah bukan salaf tapi ingin ikut salaf lalu dibantah oleh Imam Ibn Atta'illah di tahun sebelum 709 beliau wafat 709 Ibnu Atta'illah pengarang hikam yang kita kaji setiap satu pertama subuh apa kata beliau ini ada dalilnya boleh berzikir dengan menyebut nama tanpa menyebut yang kalimat la ilaha illallah. Jadi bagi Ibnu Taimiyah zikir terus subhanallah alhamdulillah enggak boleh Allah Allah Rahman Rahman enggak boleh. Nah, ha. tapi Nabi larang enggak? Enggak, enggak ada hadisnya melarang, enggak ada hadis juga nyuruh. Gimana? Hanya ulama yang memahami di mana larangannya, di mana suruhannya. Maka ini bab ijtihad. Tapi saya lihat mayoritas ulama membolehkannya. Jadi nanti kalau ada komunitas zikir membaca Allah Allah Allah Allah itu tidak bid'ah ya. Ada zikir hu Allah itu boleh ya. Jangan kita bilang wah oh, zikir hantu apa lagi? Hmm. Baca dong, ini kitab gampang diperoleh Pak, udah ada PDF-nya. Sudah ada PDF-nya, kok gak baca gitu? Tapi belum ada terjemahannya. <laughs> ya, Ibnu Toilah punya karya ya kita semua mufrad dia punya baik jadi itu mura'atu anfasik jadi cara ulama dulu untuk menjaga nafas itu ada yang dengan memilih salah satu nama itu antum boleh pilih itu ya nah, tapi saran saya tanya ke ahlinya bagaimana cara menerapkannya karena di belakang ada pak siapa tadi yang yang senam-senam itu ya. itu pun harus pakai guru pak ya harus ada yang dicontoh di depannya